Նկատել եք, Երևանում հաճախակի են հանդիպում աղավնազգիների թռչուններ։ Ողջույն, սիրելի դիտողներ։ Այսօր խոսելու ենք աղավնիների մասին։ Աղավնազգիների ընտանիքը ընդգրկում է 41 ցեղի մեջ ներառված մոտ 300 տեսակ։ Նրանք տարածված են գրեթե ամենուրեք աղավնազգիների տեսակային ամենամեծ բազմազանությունը նկատվում է հարավային, հարավ-արևելյան Ասիայում և Ավստրալիայում։ Մեծ մասամբ բնակվում են խոնավ, մերձարևադարձային անտառներում, սակայն որոշ տեսակներ հարմարվել են նաև քաղաքային կյանքին։ Աղավնիներ կան նաև մեր մայրաքաղաքում, կենտրոնում, քաղաքի ծայրամասերում, օրինակ մասիվներում, հարավ-արևմտյան թաղամասում կամ ինչպես մենք ենք ասում Բանգլադեշում։ Դե մեր Դավթաշենում էլ շատ կան։ Ու մեր բնակարանի վրա, ինչպես ասում են, բարի իմաստով գալովի է։ Մեր պատշգամբի դրսի հատվածում կամ օթափոխիչ խողովակի մեջ միշտ մի թրջում բույն է դնում։ Այս անգամ բացի խոհանոցի օդափոխիչի խողովակից տատրակները բույն էին դրել նաև լվացքի սպարանի մոտ և պատահական էի նկատելի դեպ նրանց, քանի որ լվացքը արդեն վաղուց դրսում ավանդական եղանակով չեմ փռում, այլ չորացնում եմ տանը։ Օրերից մի օր ձեռագործ բրցյա գուլպաներս որոշեցի ձեռքով լվանալ ու կախել պարանից չորացնելու համար։ Եվ ինչ։ Զգացի, պարանը չեմ կարողանում շարժել, ոչ հետ, ոչ առաջ չի գնում։ Ուսումնասիրելով պարանը նկատեցի, օհո, այս ինչ է, վայ, ինչ լավն են, ճյուտիկներ։ Երկու տատրակի ձակուկ, որ արդեն փետրակալել էին։ Թե ոնց չէի նկատել։ Ու լավ է, որ անզգույշ չեղա, բույնը կընկներ ներքև, կատուները կտանեին ձակուկներին։ Մի անգամից վերցրեցի նկարող սարքերս ու սկսեցի այս սիրուներից նկարել։ Սկզբում ճիշտն ասած կարծեցի ձակերից մեկը կենթանի չի, որովհետև չեր շարժվում։ Զանգեցի ընկերոջս Մանուկին, որ կենթանաբան է։ Դե դուք իմ ալիքի բաժանորդները նրան գիտեք։ Պատմեցի նրան, որ ու նկարագրեցի, ասեցի, կարծես ծնողներն էլ չեն գալիս։ Մանուկը ասաց, որ խոճապ չստեղծեմ, խորուրդ տվեց համբերել ու սпасել, հետևել գուցե կգա մայրը։ Ձակնել ասաց, հաստատ սաղ է, որովհետև նկար էի ուղարկել, աչքը բաց էր այդ նկարում։ Դե այդպես հետո էլի ես ու Արմենը նրանց նկարում էինք, ու մոտ մեկ շաբաթից ձակուկները բնից թռան։ Անսպասելի անձրևից հետո առավոտյան տեսա, որ արդեն չկան։ Հասցրեցինք նաև մայրիկի կերակրելը նկարել, դա լավ էր։ Մի չքնախ տեսարան, որ քաղաքից բնակիչները կարող ենք այս ամենը նկատել ու հիանալ։ Մինչ ուսումնասիրում էի, իմ տատրակներից նրանց մասին ահագին բան եմ իմացել իդեպ։ Օրինակ իմացա, որ այս տեսակը տատրակների, փոքր տատրակները Հայաստանում ավելի շուտ Երևանում հայտնվել են 1977 թվականից հետո։ Ասում են, որ հացահատիկի հետ են հայտնվել մեր երկրում ու սկսել են բազմանալ։ Տատրակները աղավնազգիների ընտանիքի թրջունների ցեղից են, արդեն ասացի բայց պարզապես աղավնիներից տարբերվում են փոքր չափերով։ Նրանց չափը 14-ից 30 սանտիմետր է։ Գունավորումը գորշից վարդագույն է։ Վզրի վրա էլ ունեն վզնոց կամ մուգ բծեր։ Պոչը երկար է։ Սնվում են սերմերով։ Ուտելիքների մնացորդով, օրինակ, մեր Բաքում հացի մնացորդներ են ուտում։ Իսկ Հայաստանում հանդիպում են սովորական տեսակը եւ փոքր տատրակները։ Սովորական տատրակները բնադրում են գլխավորապես լեռնատափաստանային շրջանների անտառներում։ Մեծ քանակությամբ հանդիպում են Սևանալճի, Ավազանի անտառներում։ Չվում են սեպտեմբեր-հոկտեմբերին եւ վերադառնում ապրիլին։ Ինչպես եւ բոլոր աղավնիները դնում են սովորական, սովորաբար երկու ձու։ Թսխում 16-17 օր։ Տարեկան տատրակները տալիս են 2-3 սերունդ, իսկ ձագերին կերակրում են աղավնակաթով, պատկերացրեք։ Ինչ վերաբերվում է փոքր տատրակներին Հայաստանում, մասնավորապես Երևանում, առաջին անգամ, ինչպես արդեն ասացի, նշվել են 77 թվականին, 1977 թվականին։ Այս տեսակը ունի համեմատաբար երկար պոչ, կարճ թևեր, խամրած, կարմրաշիկավուն են, նստակյաց են, թխսում են 14-15 օր, կարճ ժամանակահատված է։ Եվ տարեկան տալիս են 3-ից եւ ավելու սերունդ, մեր մոտ երկուսն էին։ Բնադրվում են շենքերի, տանիքների, քիվերի ու ծառերի վրա եւ այլ հարմար տեղերում։ Բույնը պատրաստում են չոր խոտաբույսերի, ցողուններից կամ ինչպես տեսնում եք, բարակ ճյուղերից։ Մեզ մոտ բարակ ճյուղերով է։ Ձվադրում է փետրվարից մինչև սեպտեմբեր։ Մեզ մոտ սեպտեմբերին էր։ Դնում է երկու սպիտակ ձու։ Երկուս ձուն չեմ տեսել, որտեվ <laughs> պատահական եմ փաստորեն հայտնաբերել։ Տարեկան կարող են նրանք տալ նաև 4 անգամ սերունդ, 4 սերունդ կարող են տալ։ Չափազանց մարդամոտ թրջուն է եւ լավ ընտելանում են տնային պայմաններին։ Ես հարցրեցի, parzվում է այս տեսակներից նաև ծանոթները տանն են պահում։ Ու զարմացա։ Ատրակի ձայնը, որ նման է խուլ գվգվոցի, ղուլի ղուլի ղուլի։ Ես այն գղուլի ղուլի եմ ասում, սիրո երգ եմ անվանում։ Մեր պատուհանների տակ հնչել է գրեթե ամառվա ամբողջ ընթացքում։ Դե արդյունքն էլ այս ձախուկներն էին փաստորեն։ Իդեպ տատրակները մեծ երամներ չեն կազմում, հետևաբար նրանց թվականակի աճը չի կարող մեծ քաղաքների ճարտարապետության շինությունների աղտոտման պատճառ դառնալ։ Բայց մենք մեր պարանի մոտ կմաքրենք ու կլվանանք, որովհետև տատրակները կվերադառնան միայն մյուս տարի ու թող մաքուր լինի, ծերտնել չքարանա պատշգամբին։ Հա, օսրանից բացի մի ուրիշ բույն էլ կար, հիշեցնեմ, ասել եմ խոհանոցում։ Այնպես որ մաքրենք, չմաքրենք, մյուս տարի հաստատ էլի կգան, հավանական է մեր տունը ձգող հատկություն ունի։ Իսկ ես շատ ուրախ եմ, որ գալիս ու բնադրվում են։ Հաջողություն է։ Ձեզ էլ եմ սիրելի իմ ալիքի դիտողներ մաղթում նման բեղմնավոր լինեք ու հաջողություններ ունենաք։ Իմ բնավորության համաձայն այս վլոգն էլ կենթանական աշխարհին նվիրվեց։ Իմ թուլությունն է, դեռ փոքրուց այդպես շատ-շատ էի սիրում։ Եվ սրանով ավարտեմ ու մինչ նոր վիրտուալ հանդիպում ձեզ հետ։ Բայ, բայ, ինչպես ասում են, բայ ու բայ։ Ղուլի, ղուլի, ղուլի, ղուլի, ղուլի։ Ստեսցուն, չմոռանաք լայք եք դնում, կիսվում եք ձեր սոցիալական ցանցերում եւ բաժանորդագրվում եք, եթե չեք բաժանորդագրվել Նարնե Կիրակոսյանի աշխարհը յութուբյան ալիքին։ Ցտեսություն։